वेलकम फ्रेंड्स मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा मैं सर रमनप्रीत है रमनप्रीत एक पेट्रोकेमिकल इंजीनियर है तो definitely sir I am very much interested football since my childhood days and that promote me to be more fitter so I started my gym at the age of when I was hardly 15 years old without fitness you can not go achieve any goal I believe that very good so viewers हमने इनका रिलीज किया कपिंग किया मीटिंग किया इनको बैक पेन के साथ साथ पैरिफॉर्मिस सिंड्रोम भी है यानी कि हिप के आसपास भी पेन रहता है जो कि बहुत कॉमन होता है जब बहुत ज़्यादा हम फुटबॉल खेलते हैं तो एक पाँव पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है तो एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं एब्सोल्यूट ध्यान तो ये भी हमसे क्वेश्चन हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमारे यूट्यूब सेक्शन में कमेंट में जाके हमसे पूछ सकते हैं भी कहाँ से बिलोंग करते हैं अब चंडीगढ़ अच्छा रेडी हो चलो व्यूअर्स को जल्दी से एडजस्टमेंट दिखाते हैं देखेंगे लंबी सांस लेंगे करेंगे तमाम easy, get out. तो व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे But, uh, I always recommend all the athletes, especially those who play into uh, cricket, football, or and heavy gymming stuff, they must be active plus and made it. And I definitely recommend all my colleagues and my friends who are facing because back problem is one of the common problems these days. We are a lot of sitting problems as well. So even a small injury can make you a lot of issues in coming time. So I will just request you to all visit sir as well. I'll just share my address on my Instagram as well and visit him please. Thank you. So viewers, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो make sure to like, share and subscribe. कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछना ना भूलें Thank you.